Umekaa ah, swala la kukana sisi hatuja hilo unasema eh. wewe. Asimlisema ah, mkanda ah, Kwa hiyo ulikuwa unataka kwamba tuseme jamani, mm. tukawape tukatoe sadaka. Mm. Ah ah mm. si tulichokifanya tumewapa sadaka mm. tumetoa sadaka, najua wao wasipotushukuru si tutapata swawabu mm. hey, eh, tutalipwa na Mungu. Mmeambiwa sisi tuna aleji na pepo ah, si tulichokifanya tumetoa sadaka yetu kwa watu wa Simba mm. na wenyewe wajifariji fariji. Sasa imagine leo tungewafunga mm. wangekuwa katika hali gani? Bado FA likikosa hili la Yanga nani wa kulifunga? Hakuna. Sisi tulichokifanya tumetumia vizuri. Huu ni mwezi wa toba, ni mwezi wa kutoa, ni mwezi wa kufarijiana. Kwa hiyo tumeamua kuwafariji wenzetu tu maisha yaende Sisi hatujafungwa eti, eti kwamba tumepigwa tupo. Ah, ah! tu lwani. Yanga kama Yanga tumetoa sadaka tu mm, na wenzetu na wenyewe farijike. Mpira ni furaha, mpira ni udugu, mpira ni, ni, ni burudani. Hapa hajaloa mtu, hapa hajakasirika mtu, hapa hajanuna mtu. We are going to zembele daima mbele nyuma mwiko, sisi kama Yanga Africans. Alama zinazidi kupungua kutoka nane sasa ziko tano, bado michezo mingapi na tunacheza na nani? Saa ngapi? Kwa mkwapikwapi maji akija atapita wapi? Sisi leo tumetoa sadaka, na ukitaka kuamini hilo tukutane nao FA wasitukwepe tunakwenda kuwatwanga huko, ndo tutakuwa tume hiki. Kama wasipotushukuru wao, tutapata sawabu kwa Mwenyezi Mungu, maisha yanaenda, sisi hatujakandwa.